yababa ugqiba mama qinanga kwayabona uba ndiyayiqweba nale nto yoqqiba kwaza baqina ogqiba mama kwazi ngomxhosa and ke ngokwam esixhoseni especially apha ekapa sindimoshile akekho umntu under age ngosapha ndizayithetha litsolo apha ekapa isixhosa salapha ekapa siyaqwetywa asikho hayi loo njani kakuhle siqala apha kule kuba kuthiwa kusekapa apha kusekapa apha isixhosa kuthiwa kusekapa nesixhosa apha yintoni ikapa nyhanyhanyha xa uthetha isixhosa yinto wathi wathi wathi ikapa yintoni ikapa like i-laptop yayikhompyutha ne i-stable inebox yenziwa portable laptop uhamba nayo nefowuni eyilendayo yenza iselfowni portable uhamba nayo itoilet yayitobi kungunotokeculture portable ahamba nayo andazi andazi ebharini yes emva koko xa evuka ekuseni ade intshiyekela yalaa nto ebeyisele phi ebharini ngesingezi ntoni yi-bar balance so ndithi ke ngoku njengoba guys ndifuna uyeka ndibe ngumzulu yabo ndixhosa ndisatsho yabo it's because eish andiyazi ke kanjani isizulu sinalaa nto manje ukumbona mosumxhosa uya erhawutini for one week abuye sekhuluma athathe i-three years uba lapha before abuyele esixhoseni kodwa sithathe i-one week isizulu sila simkhumbuza uvusi wayenguzulu esikoleni ndayithanda phaa into esizulu uvusi sikwiklasi ebhayoloji kubuzwa amagama esibhizinizini siyabiza nathi nationalism very good opportunism hayi ayinto leyo yebo phakama uvusi umningi izimo ndiyafundisa namhlanje xa ndithisha infact ndandifundisa zonke ilanguage manamhlanje yazi mandisiyeni mandifundisa idictionary isizulu ayikho into kuthiwa sizulu sisizulu ubani wakwamva umzulu ethetha etex rank bathi kuphi selenke wayityukutsha yuyuyu yeyesixhosa la ngoku nge-english why do you eat food ngesizulu kungani usidla ukudla ngesixhosa why utya ukutya wayitya ukutya wayitya ukutya wayitya ukutya so ndafika yabo ndafunda kwisikolo sam by six months xa kuphela unyaka ndifumane iripoti ayibona mase iripoti xa inothi iyayazi masuthiumele no application xa yakhona total ne utingo ka utingo kathi hey niyazi bona siphi nje niyazi siphi nje enye into yabangela into yoba ndithi ndipha ndifunde i-six months ndibuye neripoti iripoti yam inothi bayi-five yababona balandelana qoma ngototal bayi-five apha ndaye ndadlula bathi ulithi handi grand ndiyahlala caba mswati wathi umama athi eyo ngathi okusangana lokhu kumele tonke tifundo takho talo nyaka tikwahlule Hayi. Isiphethu. Isiphethu. Isiphethu. Isiphethu. Kuthiwa sisiphethu yabo because sinento ethi whips yabo xa sithayo because xa usithi ndimbethe ndambetha wanyovu kwesibhedlele ngesiphethu ukuthi kamriyam ukwasibhedlele so ndafika yabo ndafunda kwisikolo sam by six months xa kuphela unyaka ndifumane ireport yayibona mase ireport xa inothi uyayazi masuthiwele no abbreviation xa yakhona total ne ucingo ka ucingo ka hey nez bona speech nez speech into eyabangela into yoba ndithi ndipha ndifunde i-six months ndibuye neripoti iripoti yam inothi bayi-five yababona balandelana qoma ngototal bayi-five apha ndaye ndadlula ndathi olithi handi grand ndiyahlala caba mswati wathi umama wathi ewe wathi okusangana loku kumele tonke tifundo takho talo nyaka tikwahlule